Mango es un proyecto europeo que ha sido concedido para construir un prototipo, un prototipo de sistema de masivo de cómputo, donde tenemos eh, el objetivo de conseguir eh, una gran eh, capacidad de cómputo, pero conseguirlo mm, desde el punto de vista de, de la optimización del uso de la energía. El objetivo es maximizar la eficiencia energética al realizar cálculos en, las máquinas. Nosotros podemos realizar el cálculo en un tiempo determinado X, una máquina, pero que puede consumir cuatro veces eh, energía, o podemos eh, tener un 30% más de, lentitud en prestaciones, pero ser mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Entonces lo que queremos es optimizar esta relación entre energía y prestaciones. Es un proyecto de tres años, empezó en octubre del año pasado, por lo tanto llevamos ya seis meses y en dos años y medio pues esperamos tener el prototipo, las aplicaciones y todo el software pertinente para, para un buen uso del sistema. Somos nueve socios, hay eh, empresas, hay universidades, podría destacar pues está la empresa Philips Medical de, Holanda, que es la división eh, médica de, Philips, después tenemos tales el grupo Thales de, Francia, que es una gran empresa, y después tenemos empresas un poquito más, más pequeñas, que son por ejemplo ProDesign, que son los que fabrican las, las placas que, vamos a utilizar, y otra empresa grande que es Eaton Industries, que realiza toda la infraestructura mecánica de, los servidores que, vamos a utilizar. Esto un poco como la parte de, industria, y en la parte de universidad está la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Zagreb, la Universidad de Nápoles, Federico II, la Universidad Politécnico de, de Milán, y el, EPFL, e que es eh, una universidad de, Suiza. La Universidad Politécnica de Valencia, como participante técnico también del, consorcio, eh, tenemos como objetivo, el equipo de trabajo, el desarrollar toda la infraestructura de red que va a coordinar y va a conectar todos estos elementos que vamos a utilizar dentro del sistema de cómputo y a la vez este sistema de interconexionado debe garantizar eh, que se cumplan las prestaciones que las aplicaciones que se van a ejecutar eh, necesitan. Hay aplicaciones multimedia o aplicaciones médicas que necesitan una cierta productividad del sistema y entonces la red de interconexión va a, introducir mecanismos que garanticen que se cumplan estas, estas necesidades de, de las aplicaciones. En el proyecto Mango vamos a, vamos a abordar tres tipos de aplicaciones. Uno es aplicaciones de seguridad, de vigilancia en sistemas, eh, en infraestructuras eh, críticas, como aeropuertos, por ejemplo. También tenemos aplicaciones médicas, donde el, paciente es eh, inspeccionado en tiempo real con imágenes 3D. Y también una tercera aplicación es aplicaciones de transcodificación donde los usuarios de, vídeos o de, multimedia en, Internet tendrán mejores prestaciones al realizar en tiempo real la codificación de, estos vídeos en Internet.